Hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan mana bu modelni yasashni ko'rib chiqamiz. Sizlar tanlaganlar bo'yicha men buni internetdan e, saytini topdim. O'sha modellar o'zini profilidan. O'lchamlari mana bunaqa ekan. 1040 ga 2080 ga 780 mm. Xo'p, modellarga ja qiyin emas. Biza yig'ilgan holatini yasaymiz, ya'ni hamma holatni. Yig'ilgan holatini emas. Xo'p, bu yerda inobatga olishimiz kerak bo'lgan joylari modelni umuman skladga o'tsa ham bo'ladi ya'ni e, g'ijim bo'lgan joylar umuman yo'q ho'p biza hozir buni noldan yasaymiz buning uchun manga mana bu rasm kerak bu rasmni e, afsuski bu yoqda save qilib bo'lmas ekan shu sababdan skrinshot qilib oldim skrinshotni man gruppaga tashib qo'yaman inshaalloh mana bu skrinshoti ho'p modelni umumiy o'lchamini hozir bu yoqdan ko'rib olamiz hmm. modelni umumiy o'lchami mana bir ming qirq ikki ming saksonga yetti yuz sakson mana shunaqa boksga solamiz Xo'p. bir ming qirq bizada ikki ming hammasi mana santimetrda bo'lganligim uchun santimetr ishlagan bo'lganligim uchun shunday holatda turibdi menda. Xo'p. Uzada shunda o'shanaqa to'rt kod endi gabaritimizni esa oldi gabarit boksi. endi bu yerda aynan Properties kiramiz propertiesda ish rasm o'zini mana o'lchamlari bor 1205 ga 615 biz buni teskarisiga terishimiz kerak ya'ni max bizda sal teskariroq ishlaydigan holati bor shu sababdan mana bitta bitta plan chizib olamiz hop 61.5. yarim 130 butun hop mana buni chizib oldik endi uni ustiga shundoq borib tashlaymiz tashlagan paytimizda bizada mana bunaqa holat yuzaga keladi bizada endi chekka qirralarimizni obyektni chegaralariga to'g'ri kelishi kerak ya'ni mana qirra bo'ladigan bo'lsa shani hozirlarni kengaytiramiz ho'p bu aniq bo'lishi uchun man bu rasmni orqaga olaman ham gabarit boksga qaranglar oddiy bitta material esa berib qo'yaman materials korona korona legisi material beramanda qaranglar e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi bor man bu opacity'sini sal kamaytiraman sarmas umuman o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi bizaki faqat o'sha qirralarni o'zi ko'rinsa bo'ldi hop sal teparoq ko'taramiz endi misol bitta qirrasini tirab oladigan bo'lsa ya'ni mana bu qirrasini mana tirab olib turib pivot pointini qirrasiga olib kelib qo'yadigan bo'lsam bizada mana bunaqa o'lchamda bo'lishi kerakligi kelib chiqyapti hop rasm aniq o'lchamda tushgan no bizada ham bir ob'ekt o'zi sal balandroq qoldi hop sal pastroq tushirishga harakat qilib ko'raman mana qirrasini baribir e, misol bitta ozgincha farq qilyapti hop biza rasmli holat bo'yicha qoldiramiz mana bu gabarit boksga qaraymiz hop bu gabarit boks bo'lgandan keyin kerak yo'q bizaga gridni o'chirib qo'yaman hop manda bu obyektda qo'rg'i bo'lishi man kerak emas shu sababdan qaysi holatda buni fris olaman ya'ni e, object propertiesga kiraman mana bitta So frozen ingredient galskan olib qo'yaman va OK bosib turib, buni ah, free selection qilib qo'yaman. Endi frontdan qarayman. Menda obyektni o'lchamlari mana bunaqa 78 ga 1040, ya'ni yon tomoni mana bu yon tomondagi uh, ikkita suyanadigan joyi. Hop 78 ga 1040 li obyekt leftdan turib chizib olaman mana bu Hop, mana qanaqadir bitta qalinlikdi. Hop 78 restore qalinligini endi bu yoqdan to'g'rilaymiz mana ozgincha farq bo'lyapti no unaqa katta emas bu unaqa muammo bo'lmaydi xudo xohlasa ho'p qalinligini kichraytiramiz mana o'sha mana obyekt bilan bir xil qilamiz ya'ni hozir bitta tomonni yasab olsangiz, ikkinchi tomonga bemalol ko'chirsanglar bo'ladi ho'p buni sakkiz deb olsa ham bo'ladi sakkiz santimetr deb oldim bu yoq tomoniga ham xuddi shu narsani kopiya qilaman hop instance bilan endi nima qilamiz qaranglar va obyekt ikkalovini tanlayman bularga o'sha boyagi materialni beraveraman boks ko'rsatib turishiga ho'p endi turbasimiz degan komanda bor edi o'shandan foydalanadigan bo'lsak bizda mana bunaqa obyekt paydo bo'ldi hop bu bizada o'sha aniq obyekt shaklini ko'chirishiga mana bitta mana segmentlarni qo'shamiz segmentlarni qo'shganimizda bizada mana bunaqa obyekt paydo bo'lishni boshlaydi ya'ni o'sha bizani referensimiz ham pasti bir xil bo'lgan klayga o'tib olib tekshirib olsanglar bo'ladi hozir hamma burchagiga bir xil bo'lib qoldi deb aytayotganlar bo'lsa uni past tomonini ozgincha to'g'irlab olish hech qanaqa muammo emas hop bunaqasiga ham mana bitta segment qo'shaman chunki markaz manda e, alohida ajralib turibdi hop e, ingichkaroq bo'lib chiqqan hop bo'ldi mana shu narsani yasab oldik hozir bitta iteratsiya turbasimizda berilgan hop klayga o'tkazib olaman buni konvertni polya qilaman ya'ni e, nima qildim hop endi bu markaziy o'qqa sal mana chiqaramiz yana plavniy переход bo'lishi kerak bizdagi hop endi past tomonni tanlaymiz hamma mana bu nuqtalarni error bosib mana sal kichraytiraman chunki referensda manda taxminan mana mana shunaqa holatdagi obyekt turibdi hop mana bu yerdan yana bitta qo'ng'iroq qo'shib yuboramiz hop mana sal natija yoqib bera turibdi tepadagi qo'rg'onni pastroq tushiraman yaxshisi bitta yana bitta qo'rg'on qo'shaman Qo'rg'onni shift bilan qo'shyapman shift bosib tursanglar o'sha aniq e, yoymasi bo'yicha qilib beradi endi hammalarni ozgincha e, umumiy bir xil e, masofa bo'lishiga qo'rg'on orasida yoyib yuboramiz nuqtalarni bu narsa qilingandan keyin endi biza yana bitta turbosimiz beradigan bo'lsak bizlar e, o'sha obyekt shakli umumiy ko'chirilgan holatda bo'ladi ya'ni hozir intizalate bosib turib claydan e, default shading o'tadigan bo'lsak va masalan materialni opasitisini kattalashtiradigan bo'lsak mana taxminan o'sha obyekt bizlarda paydo bo'ladi ho'p mana past tomoni manda tekis bo'lishi kerak ekan yana ham bu narsani yana e, o'sha to'rt yoki birni bosib turib o'sha t tomonni naqasida kichirtira olamiz yana turbasimiz beradigan bo'lsa bizada mana holat yuzaga keladi amaliy qo'rg'on olib tashlashim bo'larkan shunda umumiy mana bu qo'rg'onni o'zini pastroq tushiramiz agar xohlasanglar bir xil qilib qo'yinglar ha bu yerda bir xil emas aytinchi farqi bor hop mana yangami qiralarni yana ozgincha qo'rg'u yetmayapti shu sababdan hozir qiralarni yana ozgincha qo'rg'u qo'shib yuboramiz yo'q qo'rg'u ekan umumiy emas holatda qoldirsa ham bo'lar ekan ho'p Bayangle libos turman talin bo'lsam, Hop, 5 gradusda. 5 gradus sonra aladi Relax versi bo'ladi. o'zidan keyin bizda ham bir holat yuzaga kelar ekan ho'p man siz holatni qoldiraman turbasini uzoqroq o'chirib turaman sababi menga ko'p olish shart emas man obyekt man bu qirrasini tanladim teg tomon teg tomonda shart emas manimcha kontovkani qilish faqat mana qirralarni o'zida qilamiz tikinlangan joyini mana bu yoqda create shape from selectionni bosib turib smooth emas linear bosasizlar hop laner okey bizda mana bu narsa paydo bo'ldi hop bu narsada endi biz rendering bilan mana bitta enable render enable viewport bosib turib mana bu narsani hozir qilamiz hop buni hozir poligonlar bizga ko'play qiladi tomonlarningki. o'sha saytlarni kamaytiramiz misol taxminan 6 ta. va buni ikkalovini bir biriga attach qilib qo'yamiz attach faqat attach qilishdan oldin mana bu obyektga generate uh, mapping codes bilan real world mapsga yoqib qo'ysanglar ishinglar osonroq bo'ladi keyinchalik hop mana buni attasi qosiy bo'ladi endi mana buni olganimizdan keyin misol endi turbasimiz beradigan bo'lsak bizda nima bu uh, shakl paydo bo'ladi agar menga ikkita iteratsiya beradigan bo'lsanglar mana odatda berilmaydigan o'sha birga bir mana kontovkasini ko'chirdik ho'p bizlar faqat qalinligi uh, ozgincha farq bo'lyapti qalinligini bitta besh bosib turib r ni bosib turib haydinchi kengaytirib yuborsanglar bo'ladi mana enter bosimiz beradigan bo'lsa misol ikkita iteratsiya o'sha mana obyekt paydo bo'ldi mana hop bu tomonni o'chirib yuboraman man obyektni bu tomoniga yana kopiya qilib qo'yaman hop instance bilan frontdan qaraymiz mana bo'ldi bu yerda hech qanaqa o'zgartirish bo'lmaydi xudo hop bizda endi mana bu orqa orqa qismi bor ya'ni 90 gradus mana bu yerda qarab e, olamiz hop instance bilan ko'chiraman uni ham to'g'ri instance bilan nima hop o'chirib olib turing uni yana boshqa rasmlardan qaraydigan bo'lsak qanaqa holatdaligini ko'rib olishimiz kerak bu ham bir xil ekan hop ko'pya qilib turib o'lchamni o'zgartirib yuborsak bo'ladi qanaqa qilib qilinadi u misol bittasini olasizlar yana bosasizlar 90 gradusda ko'pyak olasizlar hop turbasimizni o'chiramiz hozir vaqtinchaga. Turbasimizni o'chiramiz hop mana buni umumiy obyektni yaqqa mana oxiriga surib qo'yamiz bizani ham qirralarimiz juda ham yumshoq ketib qolibdi sizlar mana shu narsani sal jo'skiroq qilsanglar bo'ladi ho'p man hozir bunga tegish niyatim yo'q chunki yana modelni boshqatdan yasab chiqishimga to'g'ri keladi man sal adingizdanga sal ehtiyotda ochaytirgan bo'lsam mana bitta misol o'sha kam bo'lib qolgan joylariga ring berib yuboramiz taxminiy o'sha bir xil masofa bo'lishiga okey mana bu obyektda ham hech narsani takrorlaymiz ya'ni mana bu oralig'ini ham connect okey endi buni berganimizdan keyin turbasimizni kopya qilib turib bunga ham pastingsiz issiq qo'ysanglar bo'ladi mana bizani mana poya tomonlarimiz ham xudo xohlasa rost suyanadigan tomonlarimiz bularni endi o'sha opacitini kamaytirib tursak bo'ladi opacitini mana sal kamaytiramiz hop anfriz obyektni o'zini kelib solishtiradigan bo'lsak mana La Jolese Boccol. yo'qda biza hozir osonroq joydan ketadigan bo'lsak mana past tomoni bor ekan past tomondan boshlab davom ettirib ketaveramiz frontdan qaraymiz bizada ozgincha o'lcham farq bo'lyapti yana shu boya aytib o'tganimdek tegin o'zini to'g'irlab olamiz agar misol birga bir e, ko'chiramiz deydigan bo'lsak mana tepa nuqtalarni o'zini mana tortib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana buni tortganimizdan keyin bu obyektni ham tepa nuqtalarini o'zini belgilab turib buni ham mana shu e, kerakli nuqtagacha tortib qo'yishimiz kerak bo'ladi taxminan o'sha bir xil bo'ldi endi mana bu oddiy joylardan boshlab yasay olamiz misol mana bu yerda mana bu qism bor ekan mana miya savolli faqat bizda sal e, ichkariroq kirib ketib qolibdi bundoq turgan bo'lsa mana sal tashqariroq chiqaramiz obyektga tiralib turishiga mana snap bilan ulab qo'ydim hop endi boksda bo'ldi material beramiz bunga o'sha oddiy o'zimiznikini poligonlar hammasini o'chirib turaman bunga oddiy chamfer berib qo'ysam yetadi bu bitta kichkina turbasimiz boshqa shart emas hop smooth chamfer soldi smooth adjacent bo'ldi hop mana bitta ikkita segment okey mana endi bizda ham past tomoni bor past tomonni ham mana shu boks so'zini shunda ko'paytirib qo'ysanglar bo'ladi hop okey chunki ham berib unaqa katta rol o'ynaydi man ochiladigan qilmoqchi emasman shu sababdan hozir shu holatda qoldiraman hop boksimizda bor poligonga urib past tomonni ham kechaman tortib qo'yamiz Hop, endi qalinligi keladigan bo'lsak, buni qalinligini kichraytirib qo'yaman. Mana taxminan bu holatga kelib qo'ydim. Xo'sh, bizda ham bitta ikkita ruchkasi ham bor ekan. Ruchkani qanaqa qilib yasaysiz, hozir ko'rsatamiz. Hop, leftga o'tasizlar, ham bitta line ni o'sha taxminiy chizoni chizib olasizlar. Xo'p, faqat undan oldin mana bu renderer bilan viewport o'chirib turinglar. Mana siniq holatda mana hop qolaselib buni marulosda ham qilsa bo'ladi Marulosda uh, sifati manimcha bundan yaxshiroq chiqsa kerak hop undan tushiraversam bo'lar ekan Marulosda qilib olamiz uni hop band ikki atak o'zi bu yerda ham manimcha qilinmasa kerak Ya'ni harakat qilib play uh, lineda mana shu taxmin olamiz hop mana obyektda esa oldik bunga extrude beramiz poligonga mana tepa qovurg'ani shift bilan ichkariga Mana pastnikini ham xuddi shift bilan ichkariga olaman. hop bunga ozgincha qalaylar beramiz shell hop shell 0.1 taxminan ichkari tomonga ham xuddi shu narsani beramiz mana Turbasimiz berib qo'yamiz keyin. Turbasimiz berganimizda bizda aniq muammo paydo bo'ladi. Bu muammoni mana chekkalariga to'g'ri qo'shish bilan hal qilamiz, ya'ni mana bu tomonga va mana bu eng chekka qismlariga. shelldan oldin qo'shaman e'tibor beringlar chunki shell o'sha narsani bizga ko'chirib beradi ya'ni turbasimizdan keyin mana bunaqa obyekt paydo bo'ladi hop bu tomonga ham shu narsani kopya qilgan taxminan faqat ikki baravar uchra bo'lishi kerak ekan edit body basmi o'chmadi bo'ldi bularga ham o'sha oddiy materialni beraveramiz endi ana ustiga keladigan bo'lsak uni ustini ham mana bu chamfer boxdan asosiy bo'ladi ya'ni mana kopiya qilib olib turib endi hozir e, chamferni o'chirib turaman sababi bu yerda hozir bosqicharoq yo'ldan ketamiz qanaqa yo'l uni ham ko'rsatib ketaman kerak emasligi xo'sh mana birinchi umumiy mana bu e, o'sha burchaklarigacha olib kelganamiz ya'ni bukilmasdan kelgan joyigacha ko'tarib oldik ko'tarib oldik mana endi tepa tomonga keladigan bo'lsak tepa tomonda endi biza bibl degan komandadan foydalanamiz balandligini kamaytiraman bu yoq tomon burchagini kattalashtiraman mana okay, plyus bosadigan bo'lsanglar xuddi shu narsa yana takrorlanadi bu yerda endi burchagini yana ham kattalashtirsanglar o'sha sizlarga kerak bo'lgan natijaga keladi ya'ni mana holat bizlarga yuzaga keladi bunga turbosimiz beradigan bo'lsa anaqa vaziyat bo'ladi bizlarga hop turbosimiz to'g'ri ishlashi uchun mana qirralarga ozgincha qo'ng'iroq qo'shib kerak hop mana mana bitta mana endi ko'ramiz qani yo'q bizada qirralarimiz juda qattiq bo'lib ketib qoldi uni hisobiga hop turbasimiz beradigan bo'lsa, titratsiyada buni <clears throat> yana qanaqa qilib qisqartirsa bo'ladi arxivlar bor ha bu yoq tomondan qo'ng'iroq berib qisqartirsak bo'ladi Ha, bu seni ta'sirini babi hozir bizada eniga kishi ketyapti shu sababdan babi bunaqasiga qo'ng'iroq berishimiz kerak ha uni biz qana qilib bersak bo'ladi Ha, ring berasizlar-da, connect berasizlar Ha, aniq eshitdir e, bo'lakka bo'la olasizlar bu yoq tomonni ham ring berib turib bu yoq tomonni ham shu connect bilan nechtadir bo'lakka bo'la olasizlar mana misol deylik taxminan o'sha bir xil bo'lishiga va mana bu tepa qismni hamma nuqtalarni belgilaysizlar ya'ni mana bu tomini bunga relax degan komanda bor o'sha relax beraveramiz relax beradigan bo'lsak mana bir iteratsiyani yana ham kattalashtirsanglar o'sha sd yumshoq holatga keladi turbosimiz beradigan bo'lsa anaqa bunaqa vaziyat bizlarga yuzaga keladi ha mana bu yoq qirrasiga yana bitta shift loop beramiz mana hop ctrl z hop sizlarga ko'rinish uchun kleyda qilaman mana qirrasiga endi turbasimiz beradigan bo'lsa anaqa holat bizga yuzaga keladi Xo'p, agar bunga sizlar skladga qo'shmoqchi bo'lsangiz, ya'ni g'izim qilmoqchi bo'lsangiz, uni qanaqa qilishni ham hozir ko'rsatib ketaman hop turbasimiz beraverasizlar mana bitta iteratsiya mana holat bizga yuzaga keldi masalan deylik Xo'p, endi istalgan joydan ham kesasizlar ana kat bilan masalan deylik mana и yana kat bilan misol google f metodi endi kini bosib turib mana bitta bunga extrude berasizlar extrudni mana kamaytirasizlar enigani kuchaytirasizlar mana endi bunga turbosimiz beradigan bo'lsanglar sizda anaqa skladkalar paydo bo'ladi Но biz qilayotganlar unaqa marvela ustigidagi sifatli chiqmaydi. Shuning uchun man hammasini marvela usti qilishga e, odatlanganman o'zim unaqa anaqalani ham. bu yerda hozir joski bo'lganligi uchun ya'ni referensimizdagi e, obyekt unaqa imsho skanasi qilayotganlar bo'lmaganligi uchun bemalol e, material bilan chiqaruvsi bo'ladigan bo'lganligi uchun shunaqa holatda qoldirdim ho'p biza bu obyektni mana yasab oldik to'liq karkasimiz bitta ho'p endi bunga yostiqlarni qo'yib chiqsak bo'ladi xudo xohlasa hop buni qanaqa qilamiz birinchi bittadan iteratsiya beramiz bunday hammasiga bu уже turibmiz qilingan hop bularga turibmiz shart emas Men bilan attachib chiqsa ham bo'ladi mana уже turbo berilganlar bilan bu yoq tomonni ham attach ko'rman mana bizda ham obyekt paydo bo'ldi ho'p material editor ochaman opacitini birga qaytarib qo'yaman ko'rayotgan edik e, model yasaldi bizada hozir hop endi hambi ozgincha baralligi bo'yicha farq qotdi o'shaning uchun mana mana shu qismini o'zini frontdan qarab turib mana bu ortiqcha nuqtalarni olib tashlagan holatda tepa nuqtasini e, maksimal nuqtasini ya'ni s yoqib turib mana bu eng tepa nuqtasiga mana to'g'irlab qo'yaman Xo'p, endi bunga misol turbasimiz beradigan bo'lsak, bizlarga mana e, bu holat yuzaga keladi. Endi bu mijoz o'zini xohishi, xolasa qisman, xolamasa yo'q. No, materialda misol chiqarib olsa bo'ladi normal karta bilan. Mana sklatkalarini, mayda ichida sklatkalarini. No, bu yerda referensda hech qanaqa unaqa sklatka ko'rganim yo'q, mana o'chaytirgan bo'lsam. Agar sklatka ko'rgan bo'lganimda men buni hammasini marvulda ham bo'lar edim. Ko'rasizlar, hammasi qattiq mato. Qattiq matodan tikilgan. ya'ni tarang turibdi hech qanaqa unaqa yoyilgan joyi yo'q ho'p endi yassichalar qolibdi yassichalarni esa o'tgan dars ko'rib chiqdik sizlar bilan buni o'zini eksport qilib yuborsak bo'ladi file export export selected jonivor oti nima edi simple simple bed ekan model deydi simple bed fpx Mes obj formatda chunki men Marvelous olib kiraman buni hop save export done hop Marvelous ochiraman Marvelous 10 12 emas 10 chunki 12 ni ham interfeysini o'qiyapsizmi sizga? hop Oh, yok benimki relazione okay. import object uh, file the model simple bet avatar open um, rangini sal odamga yoqadigan rang qilib qo'yaman masalan kulrangmi e, e, kulrang e, mana ochiq kulrang qilib qo'ysam bo'ladi mana ho'p endi bu yoqda qo'shishim kerak bo'lgan assig'nani havasini ko'rib chiqaman nechi xil bitta ikkita uchta hammasi oddiy yassal unaqa murakkab hech qanaqa obyekt ko'rganman albatta ho'p mana bitta faqat ko'rayotgan bo'lsanglar patterni bor patternni qanaqa qilasiz hozir ko'rsatib ketaman bu yoqda oddiy yastiq ekan kichkinaroq ekan o'lchami hop yassig'i endi o'sha taxminan o'lchamlar bo'yicha hisoblamiz hop ellik ellik emas misol o'ttizga hop o'ttiz yo'q mana ellik qilamiz o'shandan uzunchalari mana o'ttizga ellik bo'lyapti hop matoni yopishish hamma funksiyalarni tanlov qilib qo'yaman friksionlarni hop e, skin offsetga besh beraman mana endi sal kichkina ekan menga yoqmayapti sal kattalashtiraman hop to'qson gradus mana qayirib oldim mana holatda taxminan bir olaman aytgunchaga hop endi bu yoqda layer clone over yo layer clone under beramiz layer clone over berdim yana har doimgidek buni flip normal qilaman hop buni sal orqaroq tortib olaman hmm, chok turini jumladan custom angle olaman hop mana bu obyektni o'zini tanlab turib fabrik turini customdan full grain o'tkazaman hop mana taxminiy o'sha mana mana holat kelish kerak o'sha holatga keldi mana endi nima qilaman obyektni olib turib file export object selected pillow um, bir pillow bir string holatda okey uh, import uh, imported object pillow mana qayerga tushdi Yok, ich mag den File export, object selected. Downloader. OK. File import add object. Mana ichdi. Reloader mana avatar holatda qo'sh. Endi bu avatarni o'ziga keladigan bo'lsak, shift w ni bosib turib, men avatar o'zini tanlab olaman. Ha, 5 0 0 hop shift wni yana bosib qo'yaman simulyatsiyani bosaman Men nima narsa paydo bo'ldi hop endi bu matoni turini ozgincha o'zgartiraman faqat undan oldin men avatarni simulyatsiya qilib turib ozgincha oldinroq olishim kerak chunki men ikkalovini orasida qolib ketib qolyapti shu narsa bo'lmasligi avatar ozgincha tikka turg'izaman joy yotib yubordi bo'lmasligi mana ancha tikka turg'izamiz ozgincha oldinroq olamiz mana hop bo'ldi matoni turini endi almashtiramiz fabrik äh, trim graindan misol woolga vul äh, aynan mana shu bunaqalarga yaxshi hop hech narsa o'zgarmadi sababi mana bu yerda e, o'lchamimiz yetmayapti bir yuz beshga bir yuz beshdan boshlaymiz bizlarda hech qanaqa anaqa yo'q hop mana buni o'ngga olib tashlaman simulyatsiyani bosaman qaytadan mana endi sal e, skladkalar qo'shilishni boshladi hop yana ham kattalashtiramiz bir yuz o'nga masalan pressure mana matoyimiz tayyor bo'ldi adint pressure beramiz misol bir yo 2 undan katta emas hop bitta yasamizda tayyor bo'ldi akantovkani hammasi maksa qilinadi hop endi ikkinchisi mana bu oddiy oddiy yasam misol markazini ko'rsataman bu ham unaqa qiyin emas markaziyimizda taxminan shu o'ttizga o'ttizlik obyekt ekan yoki mana shu bilan baribir mana o'lchamlarini xo'sh mana bitta ko'rsatib bo'ladi faqat bitta umumiy o'lcham ekan bizda yozish shart emas obyektni yorib turaman ham o'rtasida bitta nuqta qo'yib olaman bu nuqta misol ellik ellik deb ko'rsatyapti man buni qirqqa qirq qilaman qirqqa qirq okey obyekt paydo bo'ldi bizda deb obyektni yana xuddi shu narsa um, layer plan over oldinroq tortaman flip normal qilaman bunga buni sal orqaroq olaman buni yana ham yaqinroq olib kelaman endi keyingi qiladigan ishim mana buni custom angle o'tkazish va bo'ldi mana hop simulyatsiyani bosamiz hop endi qaranglar biz hozir bitta matoni turini almashtirmadik yana bitta mato qo'shib olishim kerak bu harf bo'lsin mana rangini to'g'riroq qilib qo'yaman chunki man hozir bu yerda ko'p avatar yasayman ko'p e, nima qilaman shu sababdan mana ikkala tugmasini assign qilib yuboramiz assign qilganimizdan keyin bu yerda full grain laser o'tkazib qo'yamiz hop endi ko'radigan bo'lsanglar bu obyektni burchaklari dumaloqlashgan bu narsa qanaqa qilinishini mana bundan oldingi dars ussuli bo'yicha ko'rsatgandik mana bitta yerda misol e, uch santimetrdan beraman okey bu tomondan ham mana uchdan بولد خوش فقط بو سال مراو قال ما عم سال ما يتخذر بولد ما يسخل التى اكسبرت كون عمس اند امبورت اد عبدك هلو كي Hmm, matoni bekittiraman mana bunga 5 nol nol beraman 0 va yana 0 hop shift wni bosaman simulyatsiyani bosaman hop endi matoyimizga chekirib ketyapti simulyatsiyani yoqib turib sal oldinroq olamiz matoga yana oddiy fabrik bir beraman endi buni ham shu <clears throat> brizonga brizon qilib kengaytiraman Hop, particle distance 10 ga tushiraman. Simulyatsiyani bosib Mana, obyekt bu ham tayyor bo'ldi. Hop, faqat bunga ozgincha bosim bera olishimiz kerak, misol 2 bo'ladi. Bu ham tayyor. Hop, endi garmentligiga keladigan bo'lsak, garmentligiga mana mana shu narsani shunda ko'plab qo'la qolaman. Xo'sh. Mana shuni o'zim ustida ham ko'rsatsan bo'ladi. Bu qiyin narsa emas, qaranglar. Ha, bu yuzamiz bor. yuzani ustiga misol istalgan bitta patternni chizsanglar bo'ladi masalan deylik mana o'sha obyektdagidagi qanaqadir anaqa chizuvlar bo'lsin masalan deylik hop yo'q shakl sal yoqmadi aniq matematik formula orqali topamiz shakl hop splitni bosaman yerda uniform split nechtaligini bitta yozamiz misol oltita okey past tomoniga ham split uniform split oltita okey yon tomonlarga ham xuddi shunaqa split berib chiqamiz uniform split oltita okey bu tomoniga ham split uniform split oltita okey endi qaranglar mana buni Ona se jmenuje, eh, že prvná lačka. nimaqasiga ham ilib chiqaman mana oddiy kresik bo'lsa ham chiroyliroq ko'rinadigan shakl chizib yuboramiz ustiga orchalarni uzib kesib balkim bilmadim xo'sh mana Xo'p, bu obyekt o'zini ustida masalan, aynan mana shu shape'da fold rendering yoqsanglar ham bo'ladi. Fold rendering yoqib turib, masalan, biza ichkariga qaratmoqchi bo'lsak, 360 beramiz. Agar ichkariga e, tashqariga qaratmoqchi bo'lsangiz, misol 0 ga qarab yurasiz. Misol men hozir tashqariga qaratib, men 85 bilan beraman mana. Mana. Bizda anaqa holat yuzaga keldi, ya'ni obyektimizni o'sha yuzasidan holatda chiqdi. Ha, bu yerda teskarisi ekan xuddi shu narsani. mana ikki yuz qirq bersak xuddi o'sha narsa mana bunaqasiga o'tdi edik hech qanaqa unaqa o'zgarishsiz agar misol orqasiga ham kerak bo'ladigan bo'lsa bunda ham shunday qilib qo'yasizlar uch yuz qirq besh sakson besh oxirigacha olib bormanglar hech qachon sababi oxirigacha olib boradigan bo'lsangiz sizlarda errorlar chiqishni boshlaydi o'zi mana shunda ham o'zi muammolar mana bo'lyapti ko'rayotganidek hali javnaqa ochiq ko'rinadigan darajada emas no bo'lyapti Xo'p, mana shu bilan bo'ldi. Niholisi umumiy modelingimiz tugadi. Agar bunga misol, e, bu yerda hech qanaqa mato tashlamagan ekan ustiga, mato tashlamoqchi bo'lsanglar, o'sha referensligidagi ham bunaqa qiyin narsa emas. Yana o'sha ma'lumotni sochib olamiz. Qanaqa qilinishini oz ko'rsatib ketaman. Hop, mana oddiy bitta 2 metrga bunaqasi masalan 1 metrlik obyekt chizib olamiz matoni g'ijimlashni ko'rsatgandim agar ko'rsatganim esida yo'q bo'lsa mana mana bitta o'rtasidan ping qo'yib olamiz hop bo'ldi hozir mana oddiy fabrikda ishlasam bo'ladi men bularni simulyatsiyani bosib yuboraman bo'ldi buni o'chirib tashlayman a mana 90 gradusda aylantirib olaman Buni ham yaroq olib kelaman mana mabodoga mana buni ham tashlashni o'rganib olinglar shu bir xohlasa ustiga yassulani o'zingizlar taxlab chiqinglar mana eksport qilish import qilish hammasi ko'rsatilgan shu bilan mana shu joyda videoni to'xtataman e'tiboringiz uchun rahmat xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha har salomat bo'ling